ශයෆම් YouTube channel එක subscribe කරලා තියෙන හැමෝටම hi කියන ගමන් ඉතින් ඔන්න අද දවසේදී තෝවා ගොඩක් ආදරය කරන ලංකාවේ ඉන්න ජනප්‍රිය තරුවක් හිට් එකක් වෙච්ච කෙනෙක්ව එක්කරගෙන අවිල්ලා ඉනවා මම මේ පැත්තෙන් තරුවා කිව්වට පස්සේ හිරුස්ටා තරුමාවත ගත්තාම හිරුස්ටා season 2 තරඟාවලියේ තරුව වුණ උදාර කෞශල්‍ය ඔන්න අද අපිත් එක්ක ඉන්නවා උදාර hi hi පොඩක් සද්දෙන් hi කියන්න hi හොඳයි ඒහායක ඉති මේ උදාරගේ අලුත්ම සින්දු ආදර මැනිකේ මේ දවස්වල ඔන්න ගොඩක් ජනප්‍රිය වෙලා තියෙනවා කොහොමද මැනිකලාගේ ප්‍රතිචාර මේ දවස්වල මේ දවස්වල විතරක් නෙවෙයි ඉතින් මට මුල් කාලේ ඉඳලම ඇත්තටම සෑහෙන ප්‍රතිචාර තිබුණා. ඉතින් මේ ගීතේටත් පළවෙනි ගීතේ වගේම ගොඩක් හොඳ ප්‍රතිචාර තියෙනවා. ඉතින් එහෙම තමයි එහෙම තමයි දැම් මේ පළවෙනි ගීතය කිව්වට පස්සේ සන්තෝසයි සන්තෝසයි මේ සින්දුවේ වචන කීපයක් තියෙනවා. මම නරි නාවන්නෑ දැන් කියලා වචන ටිකක් තියෙනවා. කාටරි හින්ට් එකකට කිව්වද අද ගොඩක් කතා බහට ලං වුණා මේ ස්ටා එකක් වෙච්ච ගමන්ම කරපු පළවෙනි සින්දුවෙන්ම මේ වගේ කතාවක් කිව්වා කියලා. ඒක මේ උදාරගේ අදහසක්ද නැත්නම් සින්දුව ලියපු කෙනාගේ අදහසක්ද? ඇත්තටම කිව්වොත් ගීතයක් මම කියන්නේ මම ගීතයක් කරද්දි සහ මගේ ඒක පෞද්ගලික ජීවිතේ මම අදාළ කරගන්නේ. ඉතින් මේ ගීතය ඇත්තටම පද රචකයාගේ අදහස් අනුව තමයි මේ ගීත රචනා වුණේ. ඉතින් ඒ ගීතේ ওই නරිනාවන් නැහැ කියන පදපේලිය ඉතින් ඒක සාමාන්‍යයෙන් අර ඒ වගේ ගීතයක් නැති නිසා මම හිතනවා පද රචකයා හිතලිවරලා ඒක කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම ඒකේ තව පදපේලි තියෙනවා. ඇත්තටම මගෙන් මගේ රසිකයන්ට දෙන්න ඕන දේවල් ටිකක්. ඉතින් ඒ ගීතය ඇත්තට මගේ පෞද්ගලිකත්වයත් එක්ක නෙවෙයි. අනිත් එක මම කාටවත් එහෙම හින්ට් එකක් ඒ වගේ දේවල් කරන්නේ නැහැ. මොකද ආටිස්ට් කෙනෙක් වුණාට පස්සේ ගොඩක් සෙන්සිටිව් වෙන්න ඕනේ. අපි හැමෝම ගැන හිතන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක ගීතයක් විතර ඇත්තටම. එක ගීතයක් විතරයි ඇත්තටම හරි උදාර දැන් ආදර මැනිකේ මේ දවස්වල ගොඩක් ජනප්‍රිය වෙලා තියෙනවානේ. අපි ආදර මැනිකේ සින්දෙන් පොඩ්ඩක් කියමුද? මැනිකේගේ රුව දැකලා මාගේ සිත බැඳුනා පෙම්බර හැඟුම් අවාදරමල් පිපුණා මැණිකගේ රුව දැකලා මාගේ සිත බැඳුනා පෙම්බර හැඟුම් අවාදරමල් පිපුණා පුද දෙමි ඔබට ලදේ සුන්දර සුවඳ මගේ හිමි කරගන්න ඔබේ හදවත දෙන්න ලඳේ හිමි කරගන්න ඔබේ හදවත දෙන්න ලඳේ දැන් එහෙම ලඳක් හොයාගෙන දින්නේ නෑ නෑ නෑ <laughs> හොයාගෙන නෑ. ඒතර දැන් ලඳක් එහෙම හොයනවනම් ඒ කියන්න බලන්න මේ වෙලාව අපේ YouTube channel එකෙන් මේ අපේ වීඩියෝ එක බලන කාටියට එහෙම බලන ගෑන් ළමයිගේ තියෙන ඕනේ ගති ලක්ෂණ මොනවද කියලා. ගති ලක්ෂණ කියන්නේ ඒක එකැන අපි තීරණය කරන්න බෑ මේ මේ දේ තියෙන්නවන මේ දේ තියෙන්නවන කියලා යවුණට මට මට එකෙන ගැන හිතනවනව එකන මට එයා ගැන ආදරයක් ඇතිවෙනවා සහ ඒ වගේම තේරුම් ගැනීම අපි දැනෙන් ඕන්න කෙනෙක් කැමැත්ත ප්‍රබලයි ගෙනවා ඉතින් එහෙම මට කැමැත්ත ඒකැන මට කැමැත්තක් ඇතිවුණොත් සහ තේරුම් ගැනීම ඒවගේ දේවල් එක් තමයි ආදරයක් ඇතිවුණොත් තියෙන නැත්තම් මම මෙයා මෙහෙම වෙනවා නම් මෙයා මෙහෙම වෙනවා නම් කියලා හිතන එක කියන්නේ ඒක මං හිතන්නේ ඒක දැන් මම මම හිතලිවරලා මගේ මං හිතන විදිහට අරක තමයි උදාර හොයනවා වගේ ප්‍රබල හැඟීමක් තියෙන ඒ විදිහට උදාරව තේරුම් ගත්ත ගෑන් ළමෙක් ඉක්මනට උදාරට හම්බ වෙන්න කියලා අදට ශාෆිම YouTube channel එකෙන් උදාරත් එක්ක තියෙන කතා බහ ඉවර කරන්න ලෑස්තිනේ. ඉතින් උදාර ඔයා ඉස්සරහට කරන්න ඉන්න හැම වැඩ කටයුත්තක්ම සාර්ථක වෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේම අපි උදාරගේ කටින්ම කියමු කටියටම ශාෆිම YouTube channel එක subscribe කරන්න කියලා. ශයිෆම් YouTube චැනල්ල එක සබස්ක්‍රයිප් කරන්න ඒ වගේම ශයිෆම් ෆෑන් පේච් එකත් ලයි කරන්න ඉතින හැමදාම ශායක හිරුවක් හැමදාම ඉන්න කියලා ආදරෙන් ඉල්ලනවා.